हम इतने हंसी तो नहीं कि हम पे हर कोई फिदा हो जाए मगर हाँ जिसे हम आंख भर के देख लें उन्हें हम उलझन में डाल देते हैं